على الحسن يا وهديس الفارسي نزودك على ما أمر الله به من إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان يا وادس الفارسي أنكحتك وزوجتك مخطوبتك المحبوبة سكي فريندم في أم سعد حاكما بمهر جرمين وستة في العشرة من الذهب حالك は私に入れてで